পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি ভাবিছোঁ মই এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এটা ইকাট পেইণ্টিং আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু বহুতেই আমি সকলোৱে মানে প্ৰায়ে আমি পিন্ধিছোৱেই চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেব্ৰিক পেটাৰ্ণবিলাক আমি পিন্ধিছোৱেই কটন কাপোৰত আমি প্ৰায় পিন্ধোৱেই আৰু দেখিছোঁ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিণ্টবিলাক কিন্তু আজি সেই প্ৰিণ্টটোকে মই কি ধৰণে ফেব্ৰিকত পেইণ্ট কৰিছোঁ এইটোৱে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাবচোন আৰু আপোনালোকে নিজেও এই ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ বৰ্ডাৰ বনাব পাৰে বা কোনো কুৰ্তি ডিজাইন কৰিব পাৰে হাতৰ শ্লিভত দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন এটা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু তাতকৈ যদি আৰু বিচাৰে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই ইয়াতে চাৰিটা ডট দি লৈছিলোঁ আৰু সেই ডটৰ ওপৰতে মই দুডাল লাইন আঁকিছোঁ এই ধৰণে আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক্ৰিমচন কালাৰ আৰু মই লৈছোঁ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু এই কাপোৰখন মই আগতীয়াকৈ ধুই থোৱা কাপোৰ হয় সাধাৰণতে মই যিবিলাক ফেব্ৰিক কৰোঁ মই চব কাপোৰৰ প্ৰায় মই কাপোৰখিনি ধুইয়ে লওঁ ধুই পেলাই ইয়াৰ যিটো মাৰ থাকে সেই মাৰটো আঁতৰাই লওঁ আৰু চাওকচোন এই ফ্লেট ব্ৰাছডালৰ সহায়ত মই এই ধৰণে ইয়াৰ ষ্ট্ৰকবিলাক বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন এইখিনিতে মই কালাৰটো ফিল কৰি দিয়া নাই মাজত অকণমান মই হোৱাইট স্পেচ ৰাখি দিছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে ফ্ৰেণ্ডছ মই ব্ৰাছডালত বহুত কালাৰ লৈ লোৱা নাই অলপ কালাৰ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কালাৰখিনি লৈছোঁ যাতে ষ্ট্ৰকডাল অকণমান চিনটো দেখা পোৱা যায় মানে যিখিনি মই কালাৰ কৰিছোঁ সেই ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰকখিনি যাতে কাপোৰখনত ধৰিব পাৰি তেনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মাজভাগটো অকণমান দেখিছেনে আপোনালোকে হোৱাইটটো মই এৰি দিছোঁ পিছত এইখিনিতে মই আৰু কেনেকৈ কালাৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাবচোন আপোনালোকে চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আগলৈ মই কি কৰি যাওঁ এইখিনি কৰোঁতে ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু ব্ৰাছডাল ভালকৈ ধুই লৈছোঁ যেতিয়া ধুবলগীয়া হৈছে ব্ৰাছডাল ধুই পেলাই ইয়াতে যিখিনি পানী থাকে সেই পানীখিনি মই ভালকৈ মুচি লৈছোঁ ব্ৰাছত যাতে অলপমানো পানী নাথাকে তেনেকুৱাকৈ মই ব্ৰাছডাল লৈছোঁ আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এই প্ৰিণ্টটো এইটো সাধাৰণতে এটা প্ৰিণ্ট হয় আৰু এই প্ৰিণ্টটোকে মই আজি এই ধৰণে ফেব্ৰিকত পেইণ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টোত জনাব আৰু সাধাৰণতে আমি দেখাই পাওঁ যে যিবিলাক কিছুমান কটন কাপোৰ থাকে সেই কটন কাপোৰবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিণ্ট আমি দেখোঁ ইয়াতে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পেটাৰ্ণছ বনাব পাৰোঁ ইয়াতে মই আজি আপোনালোকৰ লগত অকণমান জেমেট্ৰিক শ্বেপত এটা পেটাৰ্ণ বনাইছোঁ ইয়াতে মই অলপমান স্কুৱেৰ টাইপত মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফ্ৰী হেণ্ড বনাই আছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ ৰাউণ্ড শ্বেপ বা ৰেক্টেংগল বা ট্ৰাইংগল এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপ কিছুমানতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু ইয়াতে মই আজি দুটা কালাৰ ছেট লৈ পেলাই বনাম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে দুটা বা তাতকৈ বেছি কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যিটো ইয়াৰ ফাইনেল লুক হয় ফাইনেল লুকটো বহুতেই ভাল লাগে আৰু ইয়াতে চাওকচোন মই এইটো গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ লৈছোঁ এটা ব্ৰাইট লুক আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই এটা ব্লেক বৰ্ডৰ দি দিম দেখিবলৈ আৰু অলপমান ভাল লাগিব কাৰণ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মই আপোনালোকক এইটো মই বেলেগ এটা কালাৰত কৰি দেখুৱাইছোঁ ব্লেক আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াতে মই কি কৰিলোঁ গম পাই নাই ইয়াতে মই লাইনখিনি তেনেকৈ দিয়া নাই লাইনৰ ঠাইত মই ইয়াতে মাজে মাজে মই লগাই লৈছোঁ চেলোটেপ আৰু চাওকচোন এইধৰণে যেতিয়া মোৰ কালাৰখিনি কৰি পেলাই হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই এই চেলোটেপটো এনেকৈ উঠাই দিছোঁ তাৰপিছতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটা শ্বেড আহিছে আৰু লগতে বহুত এটা নীট ৱৰ্ক এটা আহিছে মোৰ দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে কৰোঁ বুলিলে এই এই ধৰণেও কৰিব পাৰে কাপোৰটোত আগতীয়াকৈ চেল' টেপ লগাই পেলাই এই ধৰণে বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণত এনেকৈ আপোনালোকে আই কাট ডিজাইন দিব পাৰে আৰু মই যিহেতু মই আগৰ ডিজাইনটোত অকণমান জেমেট্ৰিক শ্বেপ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে লগাই লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইধৰণে কৰিলোঁ দেখিবলৈ বেয়া নালাগে চাওকচোন আপোনালোকৰ আজি কোনটো পেটাৰ্ণ বেছি ভাল লাগিলে জনাব আৰু আহক চাওঁ এতিয়া ইয়াৰ ফাইনেল লুক ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ দিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক